Bonjour, je suis Nicolas Boileau. J'ai été défié au Ice Bucket Challenge par Kobo. Le Ice Bucket Challenge a été lancé pour lutter contre la maladie de Charcot en se renversant un seau d'eau glacée. Mais je suis plein de ressources. Et je défie maintenant Jack London.